Sono Cosimo Pica dell'Atletico Brigante. Eh, la nostra esperienza nasce quattro anni fa a Benevento dall'idea di, alcuni, di alcune, alcune attivisti e attiviste che si sono sempre battuti per eh, i diritti di tutte e tutti e dall'idea di cercare di, di, andare un po' al di fuori dei circuiti militanti tradizionali che avevamo sempre attraversato per riuscire a contaminare altri spazi eh, sociali e del territorio del Sannio che è un territorio tra l'altro poco avvezzo diciamo, a un certo tipo anche di militanza politica. Quindi abbiamo pensato che con il calcio potevamo parlare un linguaggio universale per riuscire ad incontrare le altre persone e far eh, uscire fuori i nostri temi che erano quelli legati all'antirazzismo, all'antifascismo, all'antisessismo, alla lotta per i diritti sociali e politici di tutti e quindi insomma quattro anni fa ci è venuta questa idea, abbiamo messo su questa squadra. Eh, dato che noi abbiamo sempre avuto la voglia di fare inchiesta sociale, di sperimentare, di stare nelle contraddizioni, eh, nel periodo in cui siamo nati qui il territorio di Benevento ha iniziato a vedere sempre più centri di accoglienza per migranti che nascevano e questa presenza nuova anche per il territorio storicamente in migrazione abbiamo pensato come riuscire a, a incontrarla, come riuscire a sviluppare un discorso antirazzista che finalmente anche nel suo territorio fosse meticcio, nella creazione di comunità meticcia e nell'alimentare eh, processi di auto-organizzazione e di presa di parola dei migranti, perché la cosa più importante è che quando noi parliamo di antirazzismo dobbiamo eh, mettere al centro la voce di chi non ha voce, la voce dei subalterni e quindi insomma questo qui è stato un po' il nostro tentativo un tentativo che in quattro anni ha avuto varie forme, non solo quella sportiva ma anche la creazione di una scuola di italiano per migranti perché comunque la lingua è uno strumento fondamentale, eh, appunto per, eh, per, una presa di parola all'interno della nostra società e, e, soprattutto nel nostro territorio che è un territorio diciamo, in cui è anche difficile riuscire a incontrare, riuscire a far, far uscire fuori dei, degli argomenti, dei nostri temi senza poi purtroppo conoscere la lingua e poi abbiamo messo su anche uno sportello legale e sociale eh, in supporto, in sostegno ai migranti per appunto alimentare processi di lotta, di condivisione eh, processi che potessero portare a, ad un reale miglioramento delle condizioni di vita di tutte e tutti, perché anche solo giocando a calcio ci siamo resi conto che poi la realtà ti sbatte in faccia, le contraddizioni che uno vive sono talmente forti che non possiamo solamente, non potevamo solamente dedicarci a un aspetto importante che è lo sport, eh, però dovevamo affrontare anche delle, delle esigenze di vita fondamentali e quindi da questa qui, da questa idea qui, da questa esigenza delle persone con le quali siamo confrontati è nata la scuola italiana, è anche lo sportello sociale e legale. E quindi insomma la nostra storia eh, è un po' questa, è una storia che, che parla di, della costruzione di una comunità meticcia, di una comunità ribelle, di una comunità che nel nostro territorio ha provato a sviluppare delle pratiche solidali, di mutualismo, abbiamo fatto tantissime iniziative che non sto qui insomma a a elencare perché è un po' magari noioso, però sono quelle iniziative di eh, solidarietà tra pari, di accoglienza degna dal basso, di processi di partecipazione all'interno del nostro contesto sociale, del nostro territorio, dei, dei, dei migranti richiedenti asilo. E quindi insomma questa è un pochino la nostra la nostra direzione, questo percorso è un percorso che è sempre in divenire e ha provato a sperimentare delle forme anche di condivisione e collaborazione ovviamente con, con, altre realtà a livello regionale e anche a livello nazionale che sono appunto a livello regionale l'ex OPC di Napoli con il quale abbiamo fatto, abbiamo scritto anche questo libro e poi anche con altri autori appunto questo libro Lasciati Centrare, col canale vicino di Caserta, con tanti altri movimenti antirazzisti eh, della regione e anche a livello nazionale perché abbiamo iniziato a fare un, uno sportello legale e sociale con l'USB e quindi insomma anche da un punto di vista nazionale abbiamo contatti forti, con questo eh, livello di base di lotta che, che, è molto importante e siamo parte di un percorso che è quello dei diritti senza confini, che è un percorso fondamentale per noi che mette al centro la parola dei migranti e mette al centro le rivendicazioni poi comuni che sono quelle per la giustizia sociale, per eh, casa, lavoro, diritti, servizi sociali per tutte e tutti indipendentemente dalla provenienza.